ар кандай өз ара аракеттенүүчү нерселер бул учурда шарлар системаны түзөт системадагы нерселердин ортосунда аракет этүүчү жана каршы аракет этүүчү күчтөрү бар бул учурда ньютондун үчүнчү закону боюнча аракет күчү каршы аракет этүүчү күчүнө барабар жана ага карама каршы багытталат системадагы нерселер бири бири менен өз ара аракеттенүүчү күчтөр ички күчтөр деп аталат системанын нерселерине ички күчтөрдөн тышкары тышкы күчтөр да таасир этет кыймыл учурунда шарларга абанын каршылык күчү жана сүрүлүү күчү таасир этет алар эки шарга салыштырмалуу өз ара аракеттенүүчү системаны түзөт сырткы күчтөр деп системадагы нерселерге сырттан аракет этүүчү күчтөрдү айтабыз туюк система деп система ичинде гана өз ара аракеттенүүчү нерселердин системасы аталат туюк системада ички күчтөр гана таасир этет